Kapal adalah kendaraan air dengan berbagai jenis dan bentuk, yang mengangkut penumpang dan barang melalui perairan menuju kawasan tertentu. Misalnya seperti menyeberang pulau, atau mengantar barang melalui jalur laut. Berikut jenis-jenis kapal yang sudah kami rangkum. Kapal layar Kapal yang digerakkan dengan menggunakan layar, dengan memanfaatkan tenaga angin sebagai penggerak. Kapal ini umumnya terbuat dari kayu, sebelum penemuan mesin uap dan kapal besi atau baja pada abad ke-19. Seiring dengan ramainya revolusi industri, yang dipelopori oleh Inggris melalui penemuan mesin uap oleh James Watt. Kapal feri Kapal jenis transportasi ini biasa digunakan untuk menyeberang pulau, mengangkut orang atau bisa juga untuk mengangkut kendaraan bermotor lainnya. Sering disebut juga kapal jarak dekat, Kapal feri berperan sangat penting di Indonesia. Sebagai negara kepulauan membutuhkan sarana transportasi, untuk menyeberang pulau ke pulau lainnya. Kapal pesiar Kapal pesiar merupakan kapal yang dipakai secara khusus, untuk tujuan rekreasi, atau perjalanan wisata. Kapal pesiar ini dilengkapi dengan fasilitas penginapan, kolam renang, atau taman bermain. Sebagian kapal pesiar, memiliki rute pelayaran yang selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Lama pelayaran kapal pesiar bisa berbeda-beda, mulai dari beberapa hari, sampai sekitar tiga bulan tidak kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Kapal kargo Jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan, dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ribuan kapal jenis ini, menyusuri lautan dan samudra dunia setiap tahunnya. Memuat barang-barang perdagangan internasional, kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk pengiriman jumlah yang besar, serta dibuat dalam beberapa ukuran lainnya. Kapal derek atau kran Kapal derek atau sering disebut kapal floating crane, merupakan alat bantu bongkar dan muat, yang digunakan untuk memindahkan muatan, seperti batu bara, ke kapal pengangkut yang lebih besar, atau bahan logistik lainnya. Kapal ini sering kita temui di pelabuhan-pelabuhan besar. Demikian jenis-jenis kapal beserta fungsinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.